E na casa 4.8, como a gente sempre fala de pontuação, é, entram as métricas de sucesso ou de tamanho da obra. É, seja ela, por exemplo, o número de páginas, o número de palavras que tem o livro, né, que é uma métrica academicamente importante para é, até diferenciar o que, que é um, um trabalho de mestrado, de doutorado, é, e entra também o número de vendas, o número de downloads que a obra tem. Né? É, em outros tipos de arte entram é, outras formas como essa métrica pode ser medida, mas o importante é que ela seja medida. Né? Se for é, uma peça de teatro, é o público que compareceu, ou o número de ingressos vendidos, se for um filme, é o número de visualizações, o número de ingressos vendidos. Se for é, uma música, o número de execuções em que ela ficou disponível em alguma plataforma digital. Enfim, essas são métricas de exemplo de como você pode é, medir o alcance e, e, o, e o efeito, né, o reconhecimento do seu trabalho autoral.